मैं Shreyas Jain I T B H U से पास आउट हूँ और अभी सैमसंग के आर एन डी डिपार्टमेंट में मैं प्लेस हूँ मैं राजी ने मेरे को मौका दिया कि मैं अपने जो शुद्ध खाने के पीछे मेरे को संघर्ष देखना पड़ा उसके बारे में आप सबको बता सकूं तो पाँच साल पहले जब मेरा आई में सिलेक्शन हुआ था तो मेरे दोस्तों ने बोला कि तेरे इतने सारे नियम हैं तो कैसे पूरे करेगा तू तू रात में नहीं खाता तू ऐसी जगह नहीं खाता जहाँ वेज और नॉन वेज साथ में बनता है तू लहसुन प्याज नहीं खाता तू रोज़ मंदिर जाता है तेरा कैसे चलेगा वहाँ पर तो उस समय मेरे को भी लगा कि सही बोल रहे हैं क्योंकि मेर, मैं भी डर गया था फिर जब मैं मैं जब गया आईटी तो मैंने वहाँ पे देखा कि जैसे बाकी सभी आई का हाल है मेरी आईटी का भी वैसे ही हाल है कि एक ही जगह पे जहाँ पे एक ही कढ़ाई और एक ही तेल में वेज और नॉनवेज साथ में मिल बनाया जाता है एक ही बर्तनों में दिया जाता है कॉमन बर्तन होते हैं उन सबके और इसके अलावा कुछ मेरे को ऐसे सुनने में आया कि मेरे वेजिटेरियन दोस्त हैं उनकी थाली में कभी कभी नॉनवेज खाना दे दिया जाता था उनको पता भी नहीं चलता था और वो खा ले भी खा भी लेते थे तो ये सब देख के मेरे को बहुत अजीब लगा और मैं डर भी गया था तो शुरू में तो मैं फल फ्रूट्स खा के काम चलाया मैंने अपना और कई बार तो मैं भूखा भी रहा तो उसके बाद महराज जी की कृपा से और आशीर्वाद से गुरुजी का मेरे को ऐसे ग्रुप मिला बीस तीस लोगों का जो वेजिटेरियन खाना खाता था और सात्विक खाना खाता था मैं उनसे मिला मैं उनसे जुड़ा और मैंने उनसे साथ उनके साथ खाना शुरू किया पर तब भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी कि रात में खाना मैं नहीं खाता था तो उस समय ऐसा होता था कि कई बार सुबह की रोटी कई बार क्या एक साल भर मैंने सुबह की रोटी शाम को खाई है तो इसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो मैंने इस मैस की कमान खुद संभाली और मैंने मैनेज करना शुरू किया तो इसके बाद जब सेकेंड ईयर से मैंने इसको मैनेज किया तो मैं मेरी फैकल्टीज़ के साथ मिला मैंने देखा कि कैसे ग्रो कर सकते हैं इस ऐप को मैंने अपने साथ पाँच से छः स्टूडेंट्स को अपने साथ रखा और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने इसको बढ़ाने की कोशिश करी तो महाराज जी आपके आशीर्वाद गुरु जी के आशीर्वाद और सोम सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने हम लोगों ने ऐसी मैच खोली जहाँ पे एक मैच से दूसरी मैच की इतने बढ़ रहे थे कि दूसरी मैच खोलनी पड़ी और अभी जाके उसमें तीसरी मैच भी खोलने वाले हैं मधुरी में नाम रखा है और एक और नाम रखे महाराज जी कितने बच्चे अभी इस मेरा जी आ रहा हूँ चीज़ पर तो मेरा जी इसके बाद ऐसा था कि आ, हम लोगों ने धर्म के हिसाब से ही नहीं साथ में इसके अलावा हमने वेजिटेरियन जो खाने के कंसेप्ट हैं धर्म भी बताते हैं इसके साथ जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोग हैं और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके कंसेप्ट के हिसाब से हमने पूरा आई में इसका प्रमोशन किया लोगों को बताया कि कैसे वेजिटेरियन खाने के कितने एडवांटेजेस होते हैं ये सब हमने उनको बताया तो मेरा जी आपके आशीर्वाद से लोग जुड़े इस चीज़ से और तीन मैस हैं हो गई आज सात्विक मैस और मेरा जी सबसे अच्छी बात इस मैच की ये है कि हम पूरा काम एक एक एंड्रॉयड ऐप के पे करते हैं पूरा डिजिटलाइजेशन कर रखा है हमने तो मैं मैं और मेरी टीम ने इस ऐप को बनाया है महराज जी तो उस पर पूरा रजिस्ट्रेशन होता है कैसे मैंसिल मतलब मैं कोई मील कैंसिल करते हैं अगर पूरा मेन्यू देख सकते हो आप उसका खाने का फीडबैक दे सकते हो वोटिंग होती है पोलिंग होती है सब उस ऐप के जरिए किया है जो मैच उस समय तीस बच्चों से स्टार्ट हुई थी महाराज जी आज उस मैच में साढ़े चार सौ से बच्चे खाना खा ज़्यादा बच्चे खाना खा रहे हैं बिना लहसुन प्याज का खाना साथ में इसमें साढ़े चार सौ से ज़्यादा बच्चों में अस्सी परसेंट अजैन बच्चे हैं और मेरा जी उस समय मैं रात में नहीं खाता था और मैं समर्थ रहा बीस बच्चों से ज़्यादा जो आज सूर्यास्त के पहले वहाँ पर खाते हैं तो मेरा जी ये मेरा अचीवमेंट रहा मुझे ऐसा लगता है और मेरा जी साथ में हम लोग ने एक ऐसी कैंटीन भी खोली है वहाँ पे जो मेन्यू के अलावा अगर किसको पैसे दे के साथ भी खाना खाना हो तो वो भी वहाँ पे खा सकते हैं और इसके अलावा मेरा जी वहाँ एक लाइब्रेरी भी रख रहे हैं जो वहाँ पे ऐसी किताबें देगा दे, दे देंगे जो बताएंगे कि वेजिटेरियन खाने के क्या फ़ायदे हैं जी हर साल एक अक्टूबर को हम वर्ल्ड वेजिटेरियन डे वहाँ सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पे हम पूरा डायरेक्टर और एच जितने भी डिपार्टमेंट को बुलाते हैं और ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जहाँ वो वेजिटेरियन खाने को प्रमोट करते हैं और इतना अच्छा बेहतरीन खाना पूरे स्टूडेंट्स को खिलाते हैं जिससे हम बता सके कि वेजिटेरियन खाना भी कितना टेस्टी और कितनी वैरायटी होती है उसमें तो महराज जी इसके बाद मतलब मैं तो महराज जी आपके आशीर्वाद और गुरु जी से के आशीर्वाद से सब करने में समर्थ रहा महराज जी मेरे और भी मित्र हैं अलग अलग कॉलेजेस में आई में एन में और भी जगह जहाँ पे लोग नहीं कर पा रहे उनकी इच्छा है फिर भी उनको ऐसी मैसों में खाना पड़ रहा है महाराज जी उनके लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए देखिए सबसे पहले तो खड़े रहो <coughs> इससे मैंने बहुत छोटे में देखा था और आज मैंने इसे एक नए रूप में देखा आईआईटीएन होकर और एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ कार्यरत होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस बच्चे ने न केवल अपने संस्कारों को सुरक्षित रखा अपितु तो संस्कारों की जोत आगे जलती रही है व्यवस्था की एक मोटिवेशन लेना चाहिए अभी रास्ते में जब इसने अपनी बातें बताई तो मैंने ही इससे कहा कि आज संघा समाधान में ये मैसेज सबको दो इस मैसेज को जन जन तक फैला ताकि लोग समझ सके अगर आप में जागरूकता हो तो हर जगह का प्रबंधन आपको सपोर्ट करेगा साथ देगा बहुत अच्छी पहल इसने की हम अपने बच्चों को कहना चाहते हैं सब कुछ करो पर अपने उसूलों पर दृढ़ रहो आपकी दृढ़ता ही आपके जीवन की सफलता का आधार बनेगी छोटी मोटी बातों से प्रभावित होकर जो अपने मूलभूत उसूलों को छोड़ देते हैं वे जीवन में उपलब्धियां अर्जित नहीं कर सकते आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए और आपने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे उपक्रम क्या अभियान को आगे बढ़ाया ये बहुत प्रशंसनीय है इन्होंने हेल्थ कॉन्शियस जगाया भोजन विज्ञान के बारे में लोगों को बताया फूड साइंस के बारे में लोगों को बताया और लोगों में एक अवेयरनेस जन्म दी टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके आज बीएचयू में साढ़े चार सौ बच्चे आईआईटी बीएचयू में साढ़े चार सौ बच्चों को शुद्ध शाकाहार भोजन मिल रहा है जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं और देश में और जितने लोग हैं उन तक ये मैसेज जाना चाहिए सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस में आज शाकाहारियों की कमी नहीं है वो उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो मैनेजमेंट से इस तरह की बात करें और बच्चे खुद एकजुट होकर के इस तरह का कार्य करें तो बहुत अच्छी प्रेरणा होगी दिल्ली आईआईटी में भी नियम बदला एक बहन ने मुझसे आकर के इसी मंच से कहा था उसके कारण वहाँ का नियम बदला और उनको वेज मिलना लग चालू हो गया थोड़ा सा प्रयास करा जाए तो सारे कार्य हो सकते हैं दिक्कत केवल तब होती है जब हमारे ही लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और माँ बाप बच्चों से कहते बेटा ये चलता है चलाना नहीं है हमें वही करना है जो हमारा मार्ग है जिसमें हमारी मर्यादाएं हैं उसे सुरक्षित रखेंगे तभी सही लाभ होगा